Hallo Freunde, heute treffen wir uns für eine neue Video. Non, non, non, non, aujourd'hui on va pas parler allemand. Quoique... Euh, mesdames et messieurs, bonsoir mes chers compatriotes, bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Twitch Rivals Europe. Comme vous avez pu le voir, il y a trois semaines de cela, j'ai sorti une vidéo Twitch Rival France où les deux premiers étaient qualifiés pour le Twitch Rival Europe. Du coup, faut aller voir cette vidéo si t'as pas vu l'autre. Enfin, Une belle communication et une belle cohésion d'équipe nous ont permis de finir deuxième. On avait une stratégie plutôt particulière. On nous a descendu, on nous a dit qu'on n'avait rien à faire dans ce Twitch Rival européen, qu'on avait eu un coup de chance. On est donc arrivé avec une certaine envie de prouver qu'on avait notre place ici. De prouver aux yeux de la France que notre équipe était légitime d'être ici. En fait, non, c'est faux. Enfin, Pierre était en train de boire une bière deux minutes avant. Ça va bien. 40 streamers, 8 équipes, 4 pays. France, Allemagne, Espagne, Angleterre. Réunis tous pour essayer de choper le titre de champion d'Europe. Comme la dernière fois, c'était toujours du équipe contre équipe. Sauf que cette fois-ci, on allait affronter des équipes d'autres pays, qui ont eux-mêmes fait top 1 ou top 2 de leur Twitch rival. Le format de la compétition restait le même. Le format des poules restait à peu près les mêmes. Les deux premières de chaque poule passaient en demi-finale. Sachant que le premier de la poule affrontait le deuxième de l'autre poule, on ne connaissait pas les niveaux des autres équipes. Là, notre objectif, c'était juste d'arriver deuxième pour atteindre les demi-finales. On passe tout de suite au premier match, face à l'équipe de Austrian, qui est un streamer allemand. Les matchs se déroulaient en BO5, c'est-à-dire que la première équipe à gagner 3 rounds gagne le match. Bon, on commence, on va à droite. On fait comme on fait d'habitude. On se met derrière. Ils sont au mid. Attendez, on est split, hein, on est split. il y en a un qui est au fond, touché Ouais, ouais. Il y en a un qui est tout seul, il a un qui est tout seul si on veut. Ouais, il y a un gauche tout seul, il y en a ouais, ils sont tous descendus. Il y en a un gauche et quatre à droite. Attendez, par contre, il y a un mec, y a un mec tout seul à gauche là, vous le voyez Ouais, ouais, ouais, il est loin. À 3 là, go venez, go go go go go, fonce, fonce, fonce. sur lui, il est seul, il est seul, C'est le healer en plus, c'est le en plus. Tempo, tempo, tempo, je le course. Les gars, les gars, derrière moi. Ah, attends, ouais, je course, je le course. Je m'en occupe, m'en occupe, m'en occupe tout seul. Attends, ah, moi je passe euh, par les trucs. Il a presque plus de vie. Ah, ah, fais gaffe, fais gaffe, hein, ça se tue, ça se ça va, serrer. Mort C'est bon, c'est bon Derrière, derrière, de l'autre côté Ah, euh, moi je suis loin, moi je suis loin T'inquiète, t'inquiète, t'inquiète Je te sauve Ah bah C'est pas grave, c'est pas grave, c'est pas grave, c'est pas grave Ils m'ont double shot J'ai pris trop cher C'est moi ça Attention, attention On est... on se met... Je me fais 2v1, je me fais 2v1 Les gars, les gars, les gars, il, il oh, Oscan mort, Oscan mort non mais Vas-y, vas-y, Hyper, Hyper, faut y aller, faut y aller. Pierre, faut mille Vous êtes où, vous êtes où Derrière, Pierre, juste derrière, de l'autre Faut mille, Hyper, faut mille, faut mille, faut mille. Oh putain, c'est ultra squishy, euh, Flemme. Faut mille, Hyper, si tu peux. Ouais, mais je peux pas là, je vais Je voulais je vous êtes du Ouais, ouais, ils ont pas de heal, ils ont pas de heal. Ils me suivent ou pas Non, c'est moi, ils me suivent, moi, ils me suivent, moi, me suivent moi. Ok, ok, attends. Richard, euh, cours, cours, cours. Je t'ai heal, je crois. Ouais, je t'ai heal. Ils viennent, euh, ils Ok, vas-y, vas-y, vas-y. Ils sont là, ils sont là. Ouais, Ok. GG. Bien joué. Allez, Ok. Mort nice go go go go go Go go go Attention, attention. Ouais Oh, Yeah, les gars Ouais, Vous l'avez vu, ils sont pas oui, patients. ouais, ouais. Et. Ah, ouais. pour le Ah, ils sont, ils sont vachement split. Hein. Moi j'en ai un, J'ai eu- eu un mec en flot. Et vous avez pris des dégâts Euh, J'ai un cœur, moi, un cœur, moi. Il repart. Ok, go, go, go, go. Attendez, reculez un peu, reculez un peu. go fight, go fight, go fight, go fight, go fight, go fight, go, go tous dans le tas. Go, go tous le go tout dans le tas. Si si Hyper, tu peux me heal Si vous avez besoin de heal, vous me dites, hein. j'ai une popo. Ouais. Ah ouais, en vrai, il nous, je pense. Euh, ouais, ouais, ouais. Ok, go, go, go, tous, go, tous, go, tous, go, tous, on fight, ils nous mettent plus de dégâts là. Ouais, ouais. Ah, attendez, on est pas là, on est pas là, nous, on est, on est euh, tombé. hein tard, trop C'est pas grave. Je suis ultra scotché avec mon truc. En vrai, j'ai un caractère si tu peux me heal. Pas grave. tu veux passer par là Ouais, attendez, on est split, on est split, ouais. Il a l'air vraiment du père. Hein. Là, là, là, là. Vous êtes split, vous êtes split, vous êtes split. C'est pas grave, c'est pas grave, c'est pas grave. Vas-y, vas-y. Euh, rejoignez-nous, rejoignez-nous, rejoignez-nous. On est là, on est là. Go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, Ils sont, ils sont, ils sont 4 sur moi. Go, go, go, go, go. Ils sont 4 sur moi, ils sont 4 sur moi, ils sont 4 sur moi, ils sont 4 sur moi. Ils sont sur moi, vous pouvez avancer, vous pouvez avancer. C'est bon, c'est bon, c'est bon. Le Healer encore en vie. Ouais, hop, merci. Foncez, foncez, foncez, mettez le plus de coups, mettez le plus de coups. Le healer en cac Ah bah, ouais. Y'avait Bien. pas le choix. Bien. Vas-y, hyper, hyper, hyper. Reculez, reculez, reculez, reculez. Mais c'est oh, incroyable. Mais c'est incroyable. Oh, en fait, il me restait deux cœurs et euh, je me suis juste retourné pour te heal, Jim, et ça euh, fait la différence. Ils sont derrière l'armure mur là. on pré gap en vrai. On pré-gap et, on, et on va cac 2, 3, go Touché Le Master, faut qu'il aille devant. Ouais, ouais, ouais, ouais, j'arrive, j'arrive, j'arrive. Hein. Mais, toutes les flèches, mais tout, mais touche-les tous, tous. C'est bon, tous en feu, tous en feu, tous en feu. Tous en feu. Bien joué, bien joué. Je me heal, t'es tout seul. Non, t'es pas tout seul, Ratox Il, il, il, il, il. Tox, Vous êtes bien, vous êtes bien, vous êtes bien. C'est bon, ah, mort. Le healer, le healer, le healer. Vas-y, vas-y. Vas-y, il est tout seul, il est tout seul, il est tout seul. Ah, yes, les gars, yes! Oh, yes! <laughs> Ah, ah putain, les Espagnols Est-ce que, je prends vraiment un kit Kitty euh, Ouais, quand même, quand même. ouais, ouais, ouais, ouais, ouais, ouais. C'est tout droit, c'est tout droit, les gars, c'est tout droit <laughs> Allez, allez On les empêche d'aller dans le jacuzzi Ouais, c'est bon. Vas-y. C'est hit. Aïe. 2, 1, go. Wesh. Et Pierre, si tu peux Attends, attends, attends, attends, Je suis dans le fight, je suis dans le fight. Il y a Pierre. goil. Ah, un mort. Je sais pas qui tapait. Deux morts. Goil, goil, goil, Hyper, s'il te plaît. Ouais, je t'empêche, c'est bon, c'est bon. Il est tout seul là Nice. Ah, il moi en ex, il reste euh, deux personnes. Hein. Ouais, on va aller, go go go go go. C'est bon, attendez, au pire, au pire, vous voulez patienter qu'on vous full live tout le monde Non, non, non, non, non, non, non, Putain, mais Ika il passe devant moi, je peux pas tirer. Euh, c'est bon, un de plus. Ouais, c'est bon, il reste plus qu'un. Tu l'as, frérot c'est un film de cul. Hein. Moi aussi. <laughs> Hop. Hop, vous voulez le style GG GG les gars GG Ah, ils vont à droite, ils vont à droite, ils vont à droite. Ah, droite maison, droite maison. maison. Droite maison. C'est bon, ils y sont pas encore. Ils sont milieu, ils sont milieu. Ah, on, est, avant on est avant eux. Ils sont séparés déjà. Y'a un mec tout seul à droite là. Y'a Flemest On y va ou pas ah ouais, montez, montez. Il, court, il court, il court, il court dans la maison, il court dans la maison. Ok, ok, ok, je vais essayer de la prendre avant eux. Ok, je te jure que j'en bah, prends. Bah, je te jure que je prends. Ok, ok, bien joué, bien joué, bien oh, joué. Rentre, rentre dedans, rentre dedans, rentre dedans, rentre dedans, rentre dedans. Rentre dedans, rentre dedans. Fais Mort, je suis mort, je suis mort par contre. Fine, fine, fine, fine, fine. Go, go, go, go, go, go, continuez. La vache. Mais bah, passez pas devant par contre quand je tire des flèches. Ouais, mais c'est compliqué. Vas-y, non mais au cac, au cac, au cac, les gars. Mort, voilà, c'est bon, c'est bon. Encore deux. Il en reste deux, il en reste deux. Il a notre spawn, il spawn, il y en a un autre spawn. Un autre spawn bah, J'ai et, le dernier. Mais par contre, il me tape pas. Bon bah. Il était dessus de toute façon. Cache maison, maison, maison. Cache maison. cache maison. Ok, ok, ok. Je suis pas avec vous, hein. Ok, top, top, top. N'y allez pas, n'y allez pas, n'y allez pas. On bloque ici et on mine le bloc d'or. Ah, par contre, il, il, monte, il monte, faudra mettre un toit peut-être. Ah, voilà. Voilà. Bah, <laughs> je vais cancer, moi je vais cancer. rush, on, on plus tout. Hein. Genre, euh, Ok, y'en a qui rush je, je, oh je, je, pose, je pose. Posez les blocs, posez les blocs. Ok, go, go, go maintenant, go maintenant, go maintenant, go Go, go, go, go, Y'a un mec solo là. À droite, à Y'a un mec solo là. Il le suit, il le suit, il le suit. Mec derrière, non, tout seul en bas là, tout seul en bas, la vache. Il a fait master là. T'es tout seul, t'es tout seul. Je tue fait master, je tue fait master, je tue fait master. Il est mort. C'est bon, on a le premier kill. Y'a un mort en face, y'a un mort en face. Ouais. Ok, go. Désolé, j'ai envie de game moi. Ok, go, go. Allez, allez, allez, allez. GG les gars, GG. Allez, allez, allez, allez, allez Il manque Allez Là, là, là, il est là Ah Aïe <laughs> Il va me buter Je le veux Vas-y Laissez-le voir Laissez-le moi Allez, <laughs> À ce moment-là, on vient de gagner deux matchs. Et on se dit que notre place en demi-finale est quasiment assurée. Mais la question c'est le seeding. Comme je vous l'ai dit précédemment, si on finit premier de notre pool, on, on terminera forcément contre le deuxième de l'autre pool. Et comme on avait fini notre match plutôt tôt, on s'est dit qu'on allait spec le match de l'autre poule, l'équipe de Guil face à l'équipe de Vichtiger, streamer allemand, qui sont actuellement les deux équipes se battant pour la première et la deuxième place de l'autre poule. Mais oui, mais je sais pas. Ah, Bah oui, je sais pas. Bah oui, je sais pas. C'est bon, c'est bon. Ah. Non, bah non, bah non. Ils ont choke. Mais c'est incroyable. Là, ils ont, ah, ils ont ah, vraiment troll parce que parce qu'ils avaient juste besoin de. Ouais. Je sais pas, si ils pas ce qu'ils ont foutu. Je sais pas pourquoi ils, ont fight. Bah hein. oui, bah oui, C'est bah parti avec son Fire midlife. mid-life. Par conséquent, on passe au dernier match. Si on finit premier de ce match, on affrontera l'équipe de Gil en demi-finale. Si on finit deuxième, on affrontera l'équipe de Vichtiger. Go Un devant moi tout seul les gars. Un ok, ok, il nous rush, il rush, c'est du 4v4, c'est du 4v4, Vas-y. J'ai touché deux gars. Ok, ok, go, go, go, go, go, go, go, cac, go, cac, go, cac. À l'aide, Trois 3 touchés, 3 touchés, 3 touchés. Je en bas. T'inquiète, reste en bas attention s'il y pas un mec qui te rush. Un mort J'ai besoin d'un heal. deux, morts, euh, deux morts, deux morts, deux J'ai besoin d'un heal de préférence. Bichard, t'es où, t'es où, t'es où, t'es où, t'es où, t'es où Je me gare. Mort, j'ai tué le healer, j'ai tué le healer. Heal, heal, red ou c'est bon, ah, c'est bon. Un qui fonce, un qui fonce dans le tas, un qui fonce dans le tas. J'ai mon gars, je suis mort. C'est bon, c'est bon. Yes ah, Bien joué les gars. Non, c'est pas le master. Il y a le healer, il est dans le truc. 2, 1, c'est parti. Vas-y les gars, rocher, rocher, rocher, ils sont sur moi, ils sont sur moi. Rocher les, rocher les. Mets un maximum de coups, mets un maximum de coups. 2, 3, 4. Il y en a un qui est chez nous, derrière tout seul. Euh, je suis isolé, je suis isolé, je suis oh. dans la merde. Voilà. Je je me fais Je tue leur healer, je tue leur healer. Leur healer est mort, leur healer est mort. Deux morts. C'est bon. en feu. Ouf. est tout sur le mouton là. ah, c'est déjà fini. C'est déjà fini. Vas-y. Je leur fais, je leur fais niquer les flèches. 3, 2, 1, go, go, go, go en même temps, go en même temps, go en même temps. Go en même temps. Go en même temps, go en même temps. Bichard doucement. Ils sont deux sur moi, ils sont deux sur moi les gars, c'est parfait. Go maintenant, go maintenant les gars Go, go, go, Un en feu, deux en feu, il est mort. On l'a démonté. Go, go, go, go, go, go. Dans le, dans le coin, dans le coin, dans le coin. Allez, on attends pas. gauche, clé gauche, clé gauche, clé gauche. <laughs> On se tape on se tape entre nous. GG <laughs> les gars, GG Oh Jimmy le triple kill Avec cette victoire, on se qualifie tout de suite pour les demi-finales du Twitch Rival Européen. Face à nous, l'équipe de Guild. Bon, autant vous dire que là, actuellement, on n'est pas très confiant. Souvenons-nous, lors du Twitch rival français. Ouais, il faut... on a l'avantage numérique. Derrière, derrière, derrière Ah bah je suis mort, je suis mort, je suis mort. Euh, attends, j'ai deux cas, vite, vite C'est bon, je suis mort. Bon. Je suis mort. Non, c'est trop fort en vrai. Hein. c'est trop bah, Non, ils ont, plus de fire que Tank. Ils ont de fire. Tu tues Guy J'ai mis wesh, mais, wesh Clairement, c'était pas une partie de plaisir. Mais on était déterminés à prendre notre revanche. Et qui sait, pourquoi nous aussi, on n'aurait pas le droit à notre finale Peu importe le site de ce combat, dans tous les cas, il y aura une équipe française en finale. Mais qui tentera de choper le titre L'équipe de Guil ou notre équipe Moi non plus, je change pas. J'ai pas de et des blocs sur 6. Euh, ah, ils sont pas la même chose que nous. Si, si, ils sont en face. Si, si, ils sont ah, face. Hit, hit deux fois. Hit deux fois. Ok, je repars, faire la même chose que tout à l'heure, les gars. Par contre, il nous rush, on est sauce. Hein. Genre, oui, oui, oui. Hit. Hit. S'approche, il y a Marwan à gauche. Hein. Ah, okay. Même tout seul là. Ok, ok, go descend, go descend, go descend là, go descend là à droite. Go, go, go, go, go, go, go, go, go, maintenant, Jimmy. Jimmy tombé, Jimmy tombé. gauche. Je me fais Marwan, Marwan me revient, Marwan me revient, je suis mort. C'est bon, c'est bon, c'est bon. Ah merci, merci. Je je je j'arrive. Go, go, go, go, go, go, go, Bartek tout seul, Bartek tout seul, Bartek tout seul, Bartek tout seul. Vas-y, vas-y, on les prend en sandwich. Il est pas bien. Mort, mort. Go, go, go, go, go. Je, je, suis mort, désolé, j'étais derrière. sont... Oh non. Gilmore, Gilmore, Gilmore. Ok, bah, ok. Il Il 2-2, 2-2, 2-2. Sachant qu'ils ont le healer, il faut que vous y allez vite. Ils ont le healer. où Maintenant, go, go, go, ah, go. Mid, mid, go, go, go. Tommy, Tommy, Tommy. derrière, derrière. Go, Ok. Vas-y, vas-y, maintenant, vous y allez. Vas-y, vas-y, tapez Tommy, tapez Tommy, tapez Tommy, Tommy. Tap to me, tap to me, tap to me, tap to me. Go, go, go, go, go, go, go, go, go. Ouais, vous le niquez, vous le niquez. C'est bon, c'est bon, c'est bon, c'est bon, c'est bon, c'est bon, c'est bon. Vous l'avez là, vous l'avez, c'est fli, c'est free. Oh, c'est bon. Oh yes, les gars, yes, yes, ah, yes. Surtout là, c'est le mental. Hit, hein. hit, il rush, il rush, hit, hit. go Go go Go go gauche. Ils ont pris ma flèche. Hein. Go, go, go, go, go, go, go, go, go. Maintenant, maintenant, maintenant, maintenant, maintenant, no fake, no fake, go, go. Ils ont pris ma flèche. Hein. Là, droite, ah, droite, c'est l'eau. Ok. Marwan, il est tout seul, Marwan tout seul. Ah, mais attendez. T'inquiète, t'inquiète. J'ai. Venez au J'ai tué Marwan, j'ai tué Marwan. Marwan, Tommy, Tommy, Tommy. Ok, il faut que tu, il faut que tu si tu peux Je peux pas, je peux pas. T'inquiète, t'inquiète, on hein. est Ils sont gigalo, hein. T'as Bartax, t'as Tox, t'as Tox. C'est bon, j'ai Tommy. J'ai Tommy. Ouais, je vais mourir. J'arrive, Bichard. Ah, Gil, Gil, Gil, Gil, Gil, il est low, il est low, il est très low, trop, trop low, trop low, trop low. Fuis Pierre, Pierre Yes Yes J'ai enlevé un Bartak ah, Shit Yes J'arrive. Ok, Tommy là, ouais. Ah ah j'arrive, easy one, easy one, easy one Tommy tombé Tommy tombé Go go go go Tommy tombé Matox, Matox, Matox Hey Pierre, Matox Je me fais sauter, hein, on finit dans le tas. heal, heal, red tox, heal, red tox Je peux pas, j'ai pas de heal, j'ai pas de heal Les gars, les gars C'est bon, c'est bon, c'est bon, c'est bon Matox, Matox, Yes, on a tué Gil Matox tout seul Matox va mourir, on est sur Matox On est sur Matox focus Tommy, focus Tommy, focus Tommy, focus Tommy, focus Tommy. Ouais, mais j'étais en train de Vartak, Vartak, Vartak tombé, Vartak milieu. Vas-y, vas-y, yes. Vartak, Vartak tapé. Tommy, Tommy, Tommy, Tommy, il est isolé. Tommy, Tommy, Tommy, Vartak, Vartak. Il entend, ok. Vartak tapé, Vartak tapé. Matok sont Vartak mort, Vartak mort. C'est bon, c'est bon, c'est bon, c'est win. C'est bon, les gars. Yes C'est bon, c'est bon, GG, GG, GG, yes oh, oh, là oh là oh Ils sont, vraiment pas en forme. Hein. Ils sont vraiment pas en forme. On leur met 3 airs. Yes, les gars, yes Yes Oh la vache, mais qu'est-ce qui se passe Après cette victoire en demi-finale qui était clairement inattendue, on avait le titre à portée de main. On y était, en finale du Twitch Rivals européen. Mais une finale, ça se gagne, ça se joue pas. Et on était plus motivés que jamais. Et là, j'ai une potion de régène. Hein. Bon, bah, C'est pas grave. Vous voulez passer par là euh, vous, voulez, la potion Oh, y'a un mec, à droite tout seul Go, go, go, go Ouais, mec, mec à droite tout seul, tout seul, tout seul, tout seul C'est bon, c'est bon, je lui ai mis des flèches Je, l'ai tapé Faut le contourner pas à droite, hein. Il a pris ma, il a pris ma flèche, il a pris ma flèche. Ils ont pris tous ma flèche. Recule, recule, recule, recule. On, recule, on recule. Ils ont pris la ah, potion de Non, ils l'ont pris, ils l'ont pris. Ils l'ont pris, ok, c'est mort, c'est mort, j'ai mis. Go, go, go, go, go. Go, ils sont derrière, ils sont derrière. Go, go sur deux derrière. Go sur deux derrière. Ouais, go, go, go. What J'en ai un isolé, j'en ai un isolé, j'en ai un isolé, isolé. Euh, recule, recule. Je heal, je heal, je heal, je heal, redlock, c'est bon, c'est Ouais. Là, isolé, isolé, sur moi, sur moi, sur moi, sur moi, sur moi. C'est bon, c'est bon, c'est bon, Renez Revenez vers moi, revenez vers moi. J'ai popo de heal, Bichard, tiens, tiens, prends ta popo de heal. J'aurai besoin d'un heal bientôt. Ok. Topo, topo, topo, topo, on est très bien, on est très bien. Topo, topo, topo. 4, ils sont 3 les gars. Écoutez-moi, écoutez-moi les gars, on attaque plus. Ok, j'arrive, j'arrive. J'ai besoin d'ail, j'ai besoin d'ail, j'ai besoin d'ail, Pierre. Go, go, go, on y va, on y Go, go, go, go. Go, go, go. Ok. Go, il est, lui il est tout seul, il est, il est tout seul. J'ai deux cœurs J'ai deux cœurs J'ai un cœur. pas de heal là. Je vais mourir, je vais mourir, je vais mourir. Moi aussi, je vais mourir. C'est pas grave, on en a buté un. mort, mort. Vas-y, Ika. Je suis mort aussi. Je suis mort aussi. Vous êtes 3v3, les gars. Ah putain, merde. Non, non, 3v2, 3v2, 3v2. Ah, il faut se retourner là parce que moi je suis un peu derrière. Go, go, go maintenant, go maintenant, go maintenant, tous ensemble. Mais les gars, ils ont pas de heal, ils ont pas de heal en fait. Vraiment, vraiment, ils ont y vas-y Sur Spark, sur Spark. Voilà, voilà, voilà, voilà. Oui les gars c'est bon, ça Ouais, c'est bon, c'est bon, c'est bon. Oui, ah, oui, oui, oui, oui, Il nous fallait un terrain. On j'aimerais bien, bien passer sur le côté, leur mettre une flèche, mais je vais avoir du mal. Juste, juste. Ou bien, Jimmy, Jimmy, euh, Jimmy, montre-toi. Il est où Jimmy en fait par rapport à nous Je le vois pas. Je suis derrière. C'est bon, j'ai mis une flèche Jimmy une flèche, c'est bon. C'est bon, on notre spawn toi Je suis sur. Euh... Y'en a un qui contourne sur la gauche, ouais. Richard, tu l'as vu, Ok, reculez, reculez, reculez là. Recule. Et Allez, go. C'est pas grave, c'est pas grave, c'est pas grave, c'est pas grave. Ok, on en a un. On a à droite, à droite, à droite, à droite, à droite, Un touché, un touché, un touché. Les, deux à droite, il y, en a, il y en a un totalement à droite. ouais, ouais, ouais, ouais, go sur le Ouais, ouais, on chase. Les gars, les gars, les gars, les gars, s'il vous plaît, retournez-vous. Je me retourne, je me retourne, je me retourne. Je t'ai, je t'ai, je Go, go, sur lui, continue, continue sur lui, continue sur lui. Ah, j'ai avec sur moi, j'ai avec sur moi, j'ai avec sur moi. C'est bon, c'est bon, c'est bon. Ouais, ok, go, go. Descends, descends, descends, descends. Go, go tous, go tous dans cac. Sur la pierre, sur la pierre. Je suis là, je suis là, je suis là, hein, c'est bon. Je vais mourir, je suis mort, les gars, je suis mort. Oh merde. On va en butin avec. On va en butin, on va en butin. en a un qui. Ok, go, go, go. go. très low, le flame chez eux est très low. Oh, oh, avance, avance, avance, t'inquiète. Avance, avance, avance, on continue, on continue à le poursuivre. Je heal, hein. je vous en heal, euh, je te heal. Restez, restez, continuez le chase. Vous vous occupez pas des mecs derrière, ils vont vous mettez des On a, on a le first blood, on a le first blood. on est continue, lui on peut le baiser. Je. oh, putain, je peux pas couper. Non, non, non. Oh, genre la flèche. Je te Mais on a le first kill, on gagne. Oh, c'est le first blood qui compte. Attention au milieu. Go mid, go mid, go mid. Non, non, non, go topo, go topo, go topo, go topo, go On a le first blood, on a le first blood, il reste une minute 30. Mais c'est. Il bouge pas, il bouge pas, il bouge pas. Bah, Pierre, fais gaffe. Hein. Ils il passe au mid, il passe au mid, il passe au mid, il passe au mid. Je suis pas avec vous, je suis pas avec vous. Ok. C'est pas grave, on tente, on tente, on tente, on tente, on tente, on tente, on tente, on tente, on tente, on tente, on tente, on tente, go go go. Moi je suis mort, moi je suis mort. Oh non, j't'ai, je j't'ai, j't'ai, fight, fight, fight, fight, fight, fight. Encore, je les gars, ils ont la regen, ils ont l'avantage sur vous. Je suis mort, je suis désolé. Moi je suis mort aussi. Je suis désolé. Mais ils sont low, ils sont low. Mais non, ils sont. Mais, mais, mais en fait, en fait le problème, le problème, le problème Jimmy, Jimmy, Jimmy, on n'a pas pu bloquer et là, si on courait. Oui, mais si on courait, nous tuer dans tous les cas. Non, en fait, non, non, non, on aurait dû faire, on aurait dû Mais en fait, ils, allaient nous prendre un, joueur. Je te promets qu'ils allaient nous prendre un joueur. On se regroupe, je vous drop pas la potion de régène, je vous drop la potion de heal. Ils vont penser qu'on a régène Et ils vont se barrer. et ils vont se barrer, ok Et on peut, on peut en chase un ou deux comme ça, et après quand ils nous re-attaquent avec la potion de, de régène, on peut régène, ok On fait comme ça C'est bon, j'ai mis une flèche. J'ai mis une flèche. Ok. Ah, ah, y'a un mec qui m'a. Ah, je me fais. Putain, merde. Non. Reviens, reviens, reviens Il, il, il a hyper, il a C'est bon, c'est bon, j'ai, j'ai, j'ai, reviens, reviens, Bichard, Bichard C'est bon, c'est bon, c'est un mec derrière Ok, c'est pas grave, c'est pas grave, c'est pas grave, c'est bon, c'est bon, je t'en je t'en je t'en On se regroupe. Derrière nous, derrière nous C'est compliqué là. Oh la vache Ouais, ah, mais en fait, faut pas se tu on, micro. Ok, on se, on se regroupe On se regroupe, remontez, remontez, remontez là où Jimmy, remontez là où Jimmy. Remontez là où Jimmy. On regroupe et on va heal, ok Ok. Ouais. Attention, attention, ils sont pas dégueux, ils sont pas dégueux. Hop. Euh, Jimmy, t'es allé loin, hein, t'es tout seul. Hein. Mais non, vous êtes là, t'inquiète. Ok, repassez l'autre côté, repassez l'autre côté, vous communiquez pas là. Repassez l'autre côté. de l'autre côté, ouais. J'ai moi un cœur. je te heal après dès que je peux. Attention. Il passe au mid. Restez, groupés. Il y en a un là-bas derrière, non Il y en a un à droite. il y en a deux. À droite. Il y en a deux à gauche et deux à droite. Vous voulez pas sur les trois à droite là Mais ils arrivent. Go, go, go. Go sur les trois à droite, les trois à droite, les trois à droite. Les trois à droite. Attention, ils arrivent tous, ils arrivent tous, ils arrivent tous. Derrière, derrière, derrière, les gars. Attention. Ok, derrière, derrière. Les gars, je suis en 3v2, je suis en 3v2, je tempo. Je suis en 3v2, je tempo. Le Flame Master, le Flame Master, le Flame Master, le Flame Master. Allez-y, allez-y. Il veut pas mourir. Il pire, il pire, pire, s'il te plaît. Merci. Je suis en 3v2, je tempo. Je tue leur euh, healer. Je peux pas heal, je peux pas heal. Et attention, je prends cher. Le mec derrière, le, le flame, le flame, le flame, Je suis désolé, je suis mort. Go, go mid, les gars, go bah, le problème, c'est qu'on est trop split, hein, les gars. On est trop split, je sais pas pourquoi. Les gars, les gars, il est low. Hein, en fait, non, mais les gars, ils étaient. Fight pas, fight pas, fight pas. Si, si, les gars, il faut fight, il faut fight, il faut fight, il faut fight. Tapez, s'il vous plaît, tapez. Ah bah moi, moi je suis mort hein, Ah je suis mort Mais le problème c'est vous splittez, vous splittez, faut pas split Mais eh oui, faut juste target le même mec genre Vous inquiétez pas, vous inquiétez Ils m'ont touché et on a touché Je sais pas qui a pris une Il repart avec ses mate, il repart avec ses mate Ils sont, ils sont que 3 devant nous là Ils sont 4 Non 4 et là y'a l'autre qui est juste au coin ah, il arrive. il arrive, ouais. Ok, y'a un mec sur moi, y'a mec sur moi. Il faut mieux, il a Pierre. Je te heal après, deux secondes. On y va pas, on y va pas. Ah non, on y va pas, on y va pas. Par contre, au euh, niveau dégâts, ils ont gagné. Y'a encore un mec qui arrive sur le côté, y'a encore un mec qui arrive sur le côté. Bah là, ça veut dire qu'ils sont que 4 devant nous. Ça veut dire qu'ils sont que 4 devant nous. Ok, tu veux pas qu'on claque la ah. potion et Pierre et qu'on fonce dedans Ouais, venez tous sur moi. Venez tous, venez tous, Moi je peux pas, je le garde, je le check. Faites à 4, faites à 4. Bah, en 4v4, on a pas l'avantage, hein, Jimmy. Ouais, faut que tu viennes, Jim. Jim, je vais mettre un coup on est prêt On est prêt 3, 2, 1, hein go. Go, go. go. Y'a un mec tout seul à gauche, y'a un mec tout la à gauche. Hein. Ah, il se bat. C'est pas grave. Ah, c'est pas grave. Ah, j'ai mis un coin. Hein. Je vais le cut, je vais le cut, je vais le cut. Je vais le cut. Fais gaffe, ça un mec par middle. Non, non, non, non, non. Retox, Retox, vite pas Y'a un mec au mid, y'a un mec au mid, va pas Ah y'a un gars derrière Y'a un mec sur le mid Ah c'est bon, c'est bon, il se barre, il se barre, il se barre Mais c'est bon, je suis là Mais à côté ah, Attendez, laissez-le venir, ne tapez pas c'est bon, go, go sur lui. Il a pierre et go. Il a un tout seul dans le cas Ok, go. Il y en a, il y en a, il y en a deux, deux dans le coin, deux dans le coin. Putain, mais. Allez, Pierre, il si tu peux. Je peux pas, je me prends là. Tout le monde sur moi, tout le monde sur moi. Il a Pierre Ouais, je heal, deux secondes, deux secondes, deux secondes, c'est heal, c'est heal. On fait spam de flèche. Vas-y. Ah, ok, ok, reculez, reculez. Recule, recule, recule. heal moi en prochain, s'il te plaît, Pierre. Ouais. Moi, j'ai 4 coeurs. Hein. On a pas réussi. Pareil, j'ai pas beaucoup de vie. Mais c'est bien derrière. Ok, ok, ok, on va les prendre au mid. Là, les gars, c'est le fight. C'est le fight, c'est maintenant. Ouais, c'est le fight. C'est maintenant. Ok, on y va tous en même temps et go. Go, go, go, go, tous, go tous, go tous. Go tous, go tous, go tous. Allez Pierre, j'ai moins un coeur. Hein. Y'en a tout seul, y'en a tout seul, a tout seul. Ok, go. Attention. J'ai mis à gauche tout seul. Ok, go, go, go. Ils sont split, ils sont split, go, go, go, go. Je, je, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, les gars, sur les trois, go, go, go, sur les trois là. Vistiger, Vistiger, Vistiger mal. Vistiger, Vistiger mort. On l'a tué en premier. On l'a tué en premier. On l'a tué en premier. Il me reste 3 coeurs, 3 coeurs, 3 coeurs, 3 coeurs. Reculez, reculez. Reculez, reculez. Il me reste 3 coeurs. On l'a tué en premier, reculez. Hein. La montez là, montez là, montez là. Montez là, je vous jure qu'on l'a tué en premier. Reculez. Venez là. Attention de vers toi. Si, si, on a. Euh, attends. Ouais. Ok, il faut me heal. Deux secondes, 2 secondes. Je crois qu'on a droit le, first blood. Ils arrivent, ils arrivent, ils arrivent. Ok. Il reste une minute. Go, go, go, go. Non, non, on peut pas. Je, je pense pas. Je pense pas. Je pense pas. On court, on court. Vous avez le first, blood d'ailleurs. Je pense pas. Ils vont, nous rattraper. Ils vont nous rattraper. Go maintenant. Go maintenant. Go maintenant. Non, non, non. Retourne. Là, on remonte. on remonte. On se retrouve là. Vas-y, vas-y. Vas-y, on se retrouve. Il est tout seul derrière, derrière. Il est tout seul, tout seul, tout seul. Non, il est plus tout seul. Si, il est tout seul, il est tout seul. go, go, go, go, go. on vais, Red vais. C'est bon, tapez, tapez, tapez. Il va ralentir on suit Red Tox, on suit Red Tox, on suit Red Tox, on suit Red Tox, on Red Tox. Tapez. Allez ah, Pierre, si tu, peux rapidement il. se retourne, il se retourne. Si tu peux rapidement il, Pierre, c'est le parfait. Je peux pas, je peux pas pour l'instant. On est Tape, tape, tape, tape, tape, tape, tape. Aïe, aïe, aïe. Courez, courez, courez, On l'a eu ou pas Oui, oui, avance Pierre, avance ah, Pierre. les gars, les gars, moi je suis mort. T'inquiète, t'inquiète, t'inquiète. Allez les gars, il reste 15 secondes, 14 secondes. T'es sauvé, sauver sauvé, t'as sauvé, t'as sauvé. C'est bon, c'est bon, je me casse, je me casse. Il reste 10 secondes, il reste 10 secondes les gars. Meurs pas, meurs pas, meurs pas. Bien joué, Moi, je me casse. C'est bon ça. C'est bon, c'est bon, je suis loin, je suis loin, je suis loin. Reculez, reculez, reculez, reculez, reculez, Yes eh ben, Yes Allez, allez, allez, je te heal. Non, non, non. Mange une pomme, mange une pomme, mange une pomme. Vas-y, vous êtes prêts, on y va Non, non, non. Vas-y, moi je suis chaud. C'est du 5v4, c'est du 5v4, les gars. Allez, 3, 2, 1, allez. C'est parti. Go go, go, go, go. Go, go, go, go, On y va, on y va, les gars. On y va, on y va. Ah bah. On y va, on y va, c'est pas grave, on y ah, va. C'est pas grave, c'est pas grave. Ok, go, go sur les deux, go sur les deux, go sur les deux là. Sur les deux à gauche. On va se faire sandwich par contre. Y a un archer à gauche. Faut pas descendre, faut pas descendre, juste descend pas. Je cover derrière. Derrière, a tout le monde. Ah. C'est bon, c'est bon, c'est bon. Bon, j'avais pas vu qui... était là. Les suivez pas, derrière y'en a, un qui est tout seul. Ouais, ouais, je les Non, ils sont deux, ils sont deux, ils sont deux, Ils jouent très très bien, ils sont excellents, vraiment. Genre, on est. popo Vas-y, vas-y Popo, go Vas-y Putain, putain, ça l'a pas acheté ça l'a pas acheté, ça, déconne C'est bon, je l'ai ah, re... Vas-y, vas-y, claque C'est bon, c'est bon, je l'ai jeté, je l'ai Allez-y, allez-y, allez-y, allez allez Y'en a un qui est dans un coin tout seul C'est bon, c'est bon ça Je tape pas, je tape pas Mets des flèches, mets des flèches, mets des flèches Ok, premier heal, premier heal, faites gaffe, fais gaffe, j'ai plus de heal, j'ai plus de heal, j'ai plus de heal. J'ai plus de heal. Ouais, moi je prends cher, il me reste 4 coeurs, hein, je recule. Euh, si euh, Pierre, Red Tox. Ouais. Ok. Ok, il nous rush, il nous rush. Gap, gap, gap, gap, gap, gap, gap, go gap, ego, gap, ego, gap, ego, gap, gap, ego, gap, Je défonce, je défonce. Vas-y, vas-y, vas-y, vas-y, vas-y, vas-y, vas-y. Oui, il est mort. je me casse. Un cœur casse toi il, il aussi. Il, il, il, c'est bon. J'ai un cœur, j'ai un cœur. Moi j'ai trois cœurs aussi. J'ai trois cœurs aussi. J'ai trois cœurs aussi. Allez, Pierre, recule. Ouais, reculez, recule, il me reste recule. il Dans le trou, dans le trou, dans le trou, dans le trou, dans le trou Moi il me reste trois cœurs aussi. Ok, c'est bon, go, go devant, go devant, go devant, go devant. Lui. Non, non, non. Je sais. pas 4 Allez Pierre, Popo. Ok, c'est pas grave, reculez, reculez J'ai plus. Reculez, on recule, on se regroupe. Reculez. On, monte dans la maison des Espagnols. Maison des Espagnols, Maison des Espagnols. Non, non, non, non, non, non, Maison des Espagnols. Maison des Espagnols, le temps de heal. Ok. Euh, on a pas ces blocs. Hein. Par contre, on build pas, on build pas, juste on se On build pas, c'est juste, on tempo. Mais mettez, mettez des blocs 3, là, mettez on est 5. Faut tout droit, faut tout droit. Faut tout droit, on s'en fout, s'en fout, s'en fout, on s'en fout. In the 3 à droite. In the 3 à droite. In the 3 à droite. On s'en fout, on s'en fout, on reste groupé. Oh, go sur le mec en face, go sur le mec en face, go go go. C'est le healer, c'est le healer, c'est le healer Derrière nous, derrière nous, derrière Tant pis. Oh, laissez-le, laissez-le, laissez-le, laissez-le, cassez-vous, cassez Les gars, j'ai 3 cœurs, j'ai 3 cœurs, j'ai 2 cœurs et demi, je suis mort. J'ai 1 un cœur et demi. Non, non, non, c'est bon, c'est bon. Il est bon, il est Je l'ai repoussé, je l'ai repoussé. Tu peux il Tu peux il J'ai plus, J'ai plus, j'ai plus, j'ai plus, j'ai plus. J'ai plus, on fait que courir les gars, on joue courir Courez, courez, c'est pas grave, je suis mort. Euh, ouais, ouais. Courez, courez, courez. Là, là, go là à gauche, à gauche, à gauche, à gauche, à gauche, là. À gauche, ici. Attendez, on ici. Il va falloir que je régène. Vous pouvez attendre deux Oui, oui, oui. 5 secondes, 5 secondes. Oh ouais, je m'arrête pas. Là Les gars Les gars Les gars Champion Champion d'Europe ah, Champion d'Europe Oh bah, putain hein. Yes Yes Yes <laughs> Incroyable oh oh, ah, oh putain, on est là yes. chercher loin, ça, là hein. Mesdames et messieurs, nous sommes champions d'Europe de Minecraft, la France est au sommet Merci à tous pour tous vos tweets, merci à tous pour tous vos messages dans le chat et merci pour vos commentaires d'avance. On était clairement les outsiders, personne nous attendait ici. Et pourtant, on a ramené la coupe à la maison. Merci encore d'avoir suivi cette vidéo. Rendez-vous samedi prochain pour une vidéo que vous attendiez. Je vous spoil pas, mais elle est cool, tu vois. Ça parle d'une LAN en vrai. Et on se retrouve toute la semaine en stream sur Twitch. Bisous à vous, mes chers compatriotes.